Takže zdraví ťa Edu Často pri ďalšom parte z Baldi's Basics in Educational Learning a tentokrát to bude Baldi's Fancy Restaurant alebo Baldiho eh, luxusná restaurácia od developera menom Michael Microdas Gaming. A tento mod som prekvapivo už natáčal na tomto kanáli, ale um, povedal som si, že ho natočím znova, lebo Majko, teda developer, spravil video na YouTube kanáli, že tento mod sa chystá akože aktualizovať a, a dá tam nejaké nové textúry a zvuky a nejaké úpravy, čo si nemyslel, že by bolo dobre tam dať. A tak som si povedal, že si zahráme túto ešte star starú verziu a uvidíme, že potom, keď aktualizuje tú tak uvidíme, že ten mod, tak uvidíme, že aké nové aktualizácie tam budú. Samozrejme, ja som celé video už od neho video, takže prebužne viem, že čo tam má byť, ale nechám sa aj tak prekvapiť, lebo to je hlavné. Takže Predtým, než sa vrhneme na tento mod, by som ťa chcel poprosiť, aby si dal odber, lebo práve, e, lebo môjim snom je dosiahnuť tisíc odberateľov na tomto kanáli a práve tvoj odber mi veľmi pomôže a keď to spravíš, tak budeš dostávať e, notifikácie na moje videá, na moje streamy, dokonca na moje pesničky, ak nejaké vydám a proste všetko všetko ohľadom môjho kanála. Takže bez ďalších okecávaní sa môžeme ísť pozrieť na tento príbeh, čo to je. Um, takže Baldi uh, e, ťa pozval do jeho luxusnej reštaurácie. Na to, aby si získal Baldiho performance, musíš získať 7 mm, uh, menov. Akože menov a samozrejme Michael Das Gaming toto spravil. Takže um, dáme si normál mod. Oh, hello there. Ahoj. Welcome to my fancy restaurant. Ďakujem. Be sure to pick a table and a menu while you're here. OK. Majko tiež hovoril, že uh, tohto Baldi ho prirobí, akože do 3D modelu, lebo môžete vidieť, že nakreslené na ňom. takže to tiež robí. Taktiež vravil, že táto tu stena pôjde preč. Táto tu. táto. A veľa youtuberov sa videl, že malo problémy s týmto, že je tam ďalší baldi. war ja a, a No, takže ako môžete vidieť, toto nie je to tradičný školský layout. Máme tu Mr. Pong, či sa volá, Play Space a oného Beamsa. like it's time to mop. Ja? Looks like it's time to mop. Ha! Ja sowas ist ab und Before I take your order, you need to solve some math questions. If you get them all correct, I will give you a 10% discount card. Okay. Problem 1. 8 minus 4 equal great job. That's a good one. Problem 3. Good one. oglądania tu w Lałomkach 10% znowu zlało. Fantastic! Come here and get your 10% discount card. Dziękuję. Pomimo, że ci możemy stać auto. A jo, możemy. Looks like it's sweeping tak, time! Tak, Goda sweep, to to mnie rob. stromov. Tu môžete vidieť pár srkách prasa, pár zločeného za muža a ženu. Toto je... <laughs> Očividne. Majko nevedel, že čo tam dať, tak on je. Čo je toto? To sú nejaké to je nejaký plagát Baudyho bratom. Hm, Baudyho brat. Tu máme ďalšie meno. OK, dobre vidieť. Ja sa teraz vrátim. absolútne neviem, že kde som. A tu je meno. Problem 1. 7 minus 7. 0. Great job. That's right. Problem 2. In 1. Good one. 35. O, Baldi je nejaký naštvatý na nás. Musíme rýchlo vypadnúť. Gotta mop, mop, mop. as if employees only rooms. To tam piesku action. Garma, Garma. mop, One, two, three, four. Tanka. Nechaj ma mop. Mopy Musím sa nejako dostať. Musím sa nejako dostať. Stať je to preč. OK. Nejako som utekol. Čiže dostávame sa do prvej časti tohto, tejto reštaurácie Baldiho. OK, Baldi je za nami. Čo je dobré. Čau Baldiho brat. Ako by sa volal Baldiho brat? Mi napíšte do komentárov, že ako by sa podľa vás mal volať Baldyho brat. Dva, 35. Páči sa mi, ak tam už není Baldy v tom menu. Haló? Baldy? Gotta sweep, sweep, sweep! A, tam je, tam je, dobre, dobre, dobre, dobre. OK, OK, OK, OK, OK. Fajn, takže... Náš plán je... Zobrať čo najviac uh, menu a vydržať čo najdlhšie. Čau mob. Garma ale nechaj ma. Ale upustí ma už. On sa tam zasekol, ten mob. Určite som už tady to išiel. Nie? Či? Garma ma map. Tady to. Ale ba. Jo. Eight, 5. play it cool. got a mob mob mob. Come on. Well, let's again. Um. Okay. Kde je náš Baldman? Bald. Musím zobrať toto meno. OK. Goda Sleep má nejakú, nejaký záchvat epileptický, zrejme. To som nechcel. Teraz bude Baldik oveľa rýchlejší, lebo som vypočítal zle príkladom jom. Nie, nie. mob. Was wrong with da dog on town? Got him out mob mob. Da der die mob mob. Stadegy Baldic. Tam nejdem. Tam nejdem. Customer. I lost you, customer. Um. I have lost you. I don't like that. Ciao Baldi! Jak sa vede? Garma him out mob mob. Ale ticho mob. I see. Ja, som, ja si vždycky myslím, že toto sú dvere, ale toto je... O ne. Pork. Zaujímavé. A musím ísť, musím ísť. OK, OK, OK, OK, OK, OK, OK, OK, OK. Takže, že to je taký veľký priestor. Garma, bi sem ga dal na mrtvi, ako se si vete. To You zgodi. Ne. Oh my god. Tak na toto sa napijem. Welcome to the grand opening of my fancy restaurant. Ha ha ha! Ah, OK. Takže, ako ste mohli vidieť, tak toto je jeden z mnohých decompile modov. Už som to tu raz hovoril, že decompile je no, prerobená škola, ako keby. Takže uh, uh, ideme na to. Uh, Oh, hello there. Ahoy. Welcome to my fancy restaurant. Dziękuję. Be sure to pick a table and a menu while you're here. Dobre. Uh, uh, uh, Before I take your order, you need to solve some math questions. I can't believe it. You're oh, incredible. Good one. Problem three. Great job. That's right. Okay. You did fantastic. Come here and get your 10% discount card. Yes, we am. Ok. Trošku sa poobzeráme. куплено вино. Да. ok to je ďalší exit. Dobre. Dobre vedieť, lebo... Okay. To je ďalšia časť. Toto má asi 3 časti dokopy. Aha, to je go tam op Problem one. Nine plus yes, sir. one. Good one. Problem two. To je tak zpět. To je tak zpět je odpo odpověď na všetko. Looks like it's time to mop. Nie, není. Gotta mop, mop, mop. Není. Because I see you, customer. menu uh, 8 uh, minus 3 a ešte 35. Však 3 minus 6 je minus 3, nie? Však to som mal dobre, ty debil. Garma him up, I have lost you. I don't like that. Teraz musím I am coming with your door, here I come. I am coming with your door. Oh. Looks like it's sweeping time! I am coming with your door, here I come. Is this you? I have lost you, I don't like that. Počkať, skade ide, skade ide. Áno, tam je, tam je, tam je, tam je. Dobre, idem tady auto. Šanca. Garma map map. Nechaj ma. I got a sweep, nechajte ma, prosím vás. Ďakujem. I wanna eat with someone. znova nechytí playtime, lebo ma už klep mne z tohto, z playtime. Normálne klep mne z nej. OK. Vrátime sa sem, lebo tu je menu. Jedna, um, ehm, 7 plus 8 je 15, 35, a teraz ideme bežať, lebo Baod je dosť blízko. Takže... O, o, o, garma, ma, ma, Ja vždycky panikárim a potom sa nechám zabiť Baudíkom. A neviem, že či to robím na schvál, alebo reálne sa ho bojím, alebo, alebo neviem čo, ale proste je to tak keď je Baldy blízko, tak panikárm ako najväčší idiot a potom um, robím zlé veci. <laughs> Tam je náš bold, bold man. Ja ho flešnem vínom. Bum! Je tam. Zase som ho. V plnej čiare, kamo. V plnej! Teda, v plnej čiare. Minus 1 3 nie. 3 35 OK. Koľko máme menu? 5. Minule sme mali 4. 4 menu. OK. Yeah, yeah, yeah. Play dog. No. Two. You messed up. One. Two. Three. Four. Wow. I think. นี่ใครมานี่ใครมาเบาดีเบาดีเบาดีเนี่ยเนี่ยเบาดี Baoli, niechaj ma, A już nie możemy bieżać. Wybornie, wybornie. A już nie możemy bieżać. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Okej, okay, okej. Okay. To był headphone warning pre. O nie. Welcome to the grand opening of my fancy restaurant. Ha ha ha! Toto je jedna výhoda týchto decompile modov, že môžete rýchlo stratiť bautika, lebo on funguje na báze e, zvukov, že on počuje, že keď otvoríte dvere, tak pôjde týmto smerom a, a one, keď máte nejaký otvorenejší priestor, tak v podstate keď on dlhšie nepočuje nič, tak sa v podstate nejako uh, v podstate si vybere náhodný spot a pôjde tam, až kým vás nespatrí alebo, alebo ho niečo nevyruší. A ale nevýhoda zase je, že nedokáže tému utiesť, keď už, keď už vás zbadá, tak mu nedokážete utiesť. Oh, hello there. Ciao. Welcome to my fancy restaurant. Vieme. Be sure to pick a table and a menu while you're here. Dobre. Before I take your order, you need to solve Toto je divač. Uh, toto je ďalší divač. Great job. Quality mehr sagen. <laughs> čo som spustil? To je ďalšia kartička. Výborne. Playtime, nechaj. Nechaj ma, ma, ma. Nechaj Godamob ma zachránila, lebo one som mal skákať z playtime a one prešla ma one prešla ma Goda Mob to je jedna z vecí na ktorú som rád že to vôbec Mistman predal lebo on predal takú vec že ako náhle skáčete, skáčete cez švihadlo z Playtime a preruší vás v tom First Price alebo Goda Sweep, tak automaticky sa vám preruší skákanie cez švihadlo z Playtime. Čo je celkom cool. Garma, garma, map. Ale môže to byť aj celkom otravné Ale ani raz som v tomto mode nedostal like čo je celkom v pohodičke. I see customer. I see you, customer. I see you, customer. Tam je zobrať toto menu a ísť do faka. Uh, eh, 11 minus 1 354. Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! Wow, wow, gotta sweep! Pustí ma, pustí ma. mob, Ja sa nemôžem hýbať. Haló? Ja sa nemôžem hýbať. Normálne som sa zasekol na stoličke, alebo čo to tam bolo. Normálne som sa zasekol na stoličke. Nie je tu nejaké menu? Dáme si vínečko. Tam je body. OK, ja mu utečiem. A bude všetko dobré. Bude všetko dobré. Dobře ho. Už viem, kam mám ísť. Takže toto nebude až taký veľký problém. Okej, tam je... I am coming, ready your door, here I come. Godamob, čau. Garma, ma ma. Okay. Garma, ma ma. Garma, mop, mop. Tu som našiel ten alarm. Nice. Garma mama. Tu som späť v hlavnej hale. Baldi je rovno za chvostom. Ja spravím jednoduchú manievru, že bum. Dúfam, že som ho zasiahol. Ho, oh, oh, oh, oh, oh. Jeszcze, że som tam nie ścieł, ty kokos. Jeszcze, że... Siej, niechaj ma. Gotta mop, mop, mop. Ok, Baldissa me pariu. Ok. Got a mop, mop, mop. A, tam je, tam je, OK, OK, OK. That changes things. OK, OK, OK, OK, tam je, tam je, tam je. Dáš follow the man. Tady to som nešiel. Ako vidím. Či jo. No? Gotta mop, mop, mop. Ayo. Gotta mop, Gotta mop, mop, mop. Gotta mop, Ďakujem, Goda Sweep. Ďakujem veľmi pekne. Welcome to the grand opening of my fancy restaurant. Ha ha ha! Takže toto bolo Baudis Fancy Restaurant alebo Baudiho luxusná reštaurácia od developera Microdas Gaming. Ako som hovoril, Michael, Mike, Michael bude túto, tento mod aktualizovať čoskoro, takže um, keď tento mod bude aktualizovaný, tak si ho určite zahráme spolu a videli ste, že, že možno nejaké chyby alebo nejaké veci, čo tam, um, že čo, čo tam sú chybné alebo um, proste mimo a tak no, takže tento mod odo mňa dostáva 5 hviezdičiek z 5 za to, že ja sa e, že za kreativitu, za originalitu a za e, aj za tú mechaniku toho módu. Aj za, aj za textúry, aj za zvuky, aj za všetko možné. čiže ak si tento mod budete si zahrať vy, tak link na tento mod nájdete v popisku videa. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment a ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka.